يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور رواحة بحل الزهور مزدانة بالوانها ام فرج غنت في فخر العايش يا نور ودخر مبروك فرحك في مشالي خيال من فرسانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور رواحة بحل الزهور مزدانة غنت في فخر يا نور ودخول مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسان إيه. قسم فرج يا مرحبا باللي حضر واللي لفا ترحيبة صبح ومساء ومشرعه بيبانها في فرحة الغالي مشاري عم السعد كل البلاد مبروك يا الحر الجواد يا فرحتي وعنوانها تنبح للزهور كانت بالوانها وفرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها الليلة قلبي بالفرح مليان والهم انطرح قرت عيوني وانشرح بالي وصد احزانها يوم اني شفتك في سرور الحضور عريس في وسط الحضور امير في عيوني تسير والحرب من شجعانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسكوب وبخور فواحة نحل الزهور مزدانة بالوانها وفرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرح في مشاري خيال من فرسانها اخوانه بس تعتلوا كل الم فاخر وارتقوا علي المكارم في سمو فخر العرب بزمانها أمثال يا زين بدا يا جامعة كل الحالة عروسة طلت يا هلا عزيزة بإخوانها ربي يتمم فرحكم بالخير يجمع شملكم يديم هالفرحة لكم ومزهرة أغصانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيب تنسك بخور بحر الزهور زانت بلوانها وفرج غنت في فخر العايش يا نور وزهر مبروك فرحك في مشاري حيال فرسانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور فواحة بحر الزهور واحد في مشاوي خيال من خلصان اسم فرج يا مرحبا باللي حضر واللي نضال حيبة صبح ومساء ومشرعه بيبانها في فرحة الغالي مشاري عم السعد كل البلاد مبروك يا الحر الجواد يا فرحتي وعنوانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور فواحة بحر الزهور مزدانة بالوانها تغنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها الليلة قلبي بالفرح مليان والهم انفرح قرت عيوني وانشرح بالي وصد احزانها يوم اللي شفتك في سرور عريس في وسط الحضور امير في عيوني تسير والحب من شجعانها يا مرحبا كل الهبوط ترحيب الناس كلهم فواحد بحر الزهور مزدانة بالوانها ام فرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها اخوانه بالصيت اعتلوا كل المفاخر وارتقوا علي المكارم في سمو فخر العرب بزمانها انفال يا زين بدا يا جامعه كل طلت يا هلا عزيزة باخوانها ربي يتمم فرحكم بالخير يجمع شملكم يديم هالفرحة لكم ومزهرة أغصانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيب مسك وبهور فواحة بحر الزهور مزدامة بالوانها الام فرج غنت في فخر العايش يا نور مشاري خيال من لسان أربعة ثمانية صفر اثنان واحد